El clima ha cambiado bastante porque ahora no sabemos cuándo va a llover, cuándo va a ser sol, o sea, no sabemos cuándo es invierno, verano, porque cambia, cambia el sistema a través del sistema del calentamiento global. Para mí, em, ante el cambio climático, em, la mayor debilidad es em, por, el, por la inundación y también por la posición geográfica que posee la comunidad, porque es una comunidad en plana, es baja pues. aquí en los primeros tiempos, aquí pues todo era bosque. Había animales silvestres, pero ahora todo aquí es finca. ahora. Aquí no hay nada de animales silvestres, solo animales domésticos, más bien ganados. Aquí primero nosotros veníamos como somos los grupos indígenas, como te dije anteriormente, pues que los grupos indígenas lo que dependemos es sobre la caza, la pesca de animales. Y aquí era un, sitio donde llegamos a, cazar. Por ejemplo aquí, como en el 2010, una vez venimos aquí, había bastante iguana, a buscar la iguana. Pero hoy en día, mira, todo es suampo ya, todo despalado, despalado. Ya no hay de esos animales. Ahora aquí era un monte, aquí el dueño trabaja, aquí cuando una sembra frijol, maíz, un crique ahí también, ahí, ahí cañito, ahí pescado, camarón, pero ahora cuando despale no hay nada, de todo el crique está seco y después vengo al, funigar, gramuzón hierbecido, todos son contaminar la tierra y se ven bajo el al río y todo el camarón se muere, el pescado se muere en el futuro. En el futuro no hay, no hay mirar todo eso.